رضاك يا قلبي في الدنيا يا أغلى الناس يا حبيبتنا يطول ربنا في عمرك تعيش تنوري بيتنا يا أطيب قلبي في الدنيا يا أغلى الناس يا حبيبتنا يطول ربنا في عمرك تعيش suffer. She